O CADEG surgiu pelo motivo da construção da perimetral. O mercado da Praça 15 foi totalmente desapropriado e os comerciantes da época foram obrigados a procurar um novo espaço os mais fortes comerciantes acharam por bem construírem um mercado por conta própria. E a partir daí foi construído, foi inaugurado em 1962 e hoje se tornou um centro gastronômico conhecido até nos grandes países da Europa. Há uns 10 anos atrás, nos dias de sábado, quando fosse mais ou menos meio-dia, aqui não existia mais nada. Então eu e um grupo de amigos começámos a tocar ali na Rua 16, no Bar do Calinhos, que hoje é Cantinho das Concertinas. De repente apareceu um sanfoneiro, tocou umas musiquinhas, apareceu um rapaz, colega meu, tinha um programa de rádio, e gravou, e lançou no programa dele, o sábado à noite. Aí estourou. Começou aumentando o movimento, começou com 5 quilos de sardinha e hoje é 100 quilos de sardinha todo sábado e haja mais espaço. Já veio TV da França, da Austrália, da Arábia, já veio do Peru, veio do México e Portugal também tá se fala. Já vieram artistas portugueses cantar aqui. Os, os turistas hoje, quando eu chego aqui, não querem, no, querem ir nas concertinas, na festa portuguesa. Já vem sabendo que tem a festa portuguesa aqui. Eu me sinto muito orgulhoso disso aqui. Isso é uma família. Você só vê famílias aqui. Se você se encontra no Rio de Janeiro, principalmente se for um dia de sol, visite Copacabana, que são 8, 9, 10 quilômetros de praia, uma parte lindíssimas, com muitos bares e restaurantes que passam uma tarde e parte da noite ali maravilhosamente bem.